advokasi melakukan pembelaan eh, kasus oversajen dengan alasan ini menyangkut persoalan PJTKI di Indonesia. Begitu juga yang di Taiwan. Padahal di Taiwan ini ada eh, BNP 2 TKI ya. Wakil BNP 2 TKI berada di Taiwan. Di namanya Satgas. Ya? Ah, bukan Satgas. Ya, atasnya ya lah juga bawah kan ada. Di atasnya ketenagakerjaan ada dari Menakar biasanya di samping Kemnaker itu ternyata kalau di Taiwan itu yang ada BNP TKI, Ya. Nah, itu bagaimana praktiknya? Bahkan kawan-kawan di Taiwan ada kasus begitu dulu melapor kepada kepala BNP TKI, datang langsung ke Taiwan ada dialog kawan-kawan melapor overcharging nah, kemarin juga tahun 2014 kalau kawan-kawan lihat tulisan saya kan itu berdasarkan uh, super survei survei overcharging yang dilakukan oleh kawan-kawan IPIT Taiwan Eh, Ikatan Pekerja Indonesia Taiwan ya. Overcharging sangat sangat banyak dialami kawan-kawan di Taiwan. Dan itu dilaporkan ketika itu kepada BNP2TKI. BNP2TKI sampai sekarang tidak ada lagi menyelesaikan persoalan. Itulah yang dikenal dengan istilah jual beli job kalau di Taiwan. Nah ini tadi ada persoalan pelaksana aturan yang perlu kita luruskan, perlu kita advokasi, kemudian menyangkut ketiga kesadaran hukum kawan-kawan. Kawan-kawan BMI, TKI, mungkin sudah mengalami uh, menyadari misalnya di Hong Kong ya pada dasarnya kawan-kawan sudah banyak menyadari ini overcharging loh tapi tolak ukurnya kan semata-mata mengacu kepada aturan hukum Hong Kong ya mereka semua paham terutama yang serikat lah ya atau NGO atau LSM ya kawan-kawan -kawan seperti ATKI, IMU, kawan paham itu uh, ini overcharging. Kenapa? Karena ternyata kawan-kawan buruh migran dipotong lebih dari 10% dari gaji Sementara aturan e, ketenaga kerjaan Hong Kong hanya membolehkan 10%. Namun selama ini bisa jadi e, belum melihat secara secara jernih persoalan overstaging dari sudut pandang Undang-Undang 39 2004. Maka kita harapkan e, klinik hukum kita kali ini menyampaikan uh, yang utama mau membuktikan bahwa overcharging kasus hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang 39 2004 beserta turunannya. Intinya kawan-kawan bisa menuntut pihak pelaku overcharging dalam hal ini PJTKI yang terbukti melakukan overcharging ya berdasarkan Undang-Undang 39. Oke. Jadi boleh menuntut hak berdasarkan Undang-Undang 39. Ini yang menjadi uh, fokus utama kita menumbuhkan kesadaran kawan-kawan bersama kawan-kawan eh, serikat ormasnya NGO-nya di Hong Kong. Mudah-mudahan kalau sudah sudah tumbuh kesadaran kawan-kawan, saya pikir kita bisa serentak menuntut hak dan keadilan. Ya. Ini loh hak saya, saya sudah jadi korban. Alhamdulillah ternyata kan ada beberapa kawan sudah di Hong Kong sudah mulai mau sudah tahu Oh, saya juga menjadi korban overcharging menurut Undang-Undang 39.